予行練習なんて全部嘘ユウのことが好きで好きでたまらないの私女の子らしくないしメロンパンもたくさん食べるしお金たくさんくれないと嫌だしわがままだしバカだけどだけど付き合ってほしいの <laughs> そんなの俺じゃなきゃ無理だろ こちらこそよろしくお願いしますいやいやくんがくんがくんがくんがくんがくんがくんが